सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे रजधानी लागे मोह मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे रथ के आंगन में चारों भैया मीठी दोतली रसीली प्रभु की वाणी लागे प्रभु की वाणी लागे मन मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे ओ सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे रजधानी लागे मोह मीठो छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर कोट छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर छोटी छावनी रंग महल आने लगे मन में सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की सरज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की जानकी महल की सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की जानकी महल की सुंदर शोभा लक्ष्मण दुख के किला यहाँ के मधुरी अयोध्या धाम की जय श्री धाम अयोध्या में भगवान अपने अंशों के साथ अवतीर्ण हुए जनकपुरी में भगवान